Pak SBY ini sangat paham dialektika sosial politik. Hmm. Jadi yang dia lakukan selama ini adalah sengaja meletakkan diri sebagai musuh utama rakyat Jogja. Benar supaya bersatu. Oke. Okay. Nah, kalau nggak ada musuh bersama kan nggak bersatu. Nah, dia ngomong yang kira-kira melukai sehingga <laughs> semua rakyat bersatu. Nah itu kan berguna sekali. Yeah. Nah, dia tahu itu, dia ingin menumbuhkan nasionalisme Yogyakarta dengan cara dengan cara agak melukai sedikit. Hmm. Dengan begitu Pak Sugiman dengan pasukannya, Pak Mulyadi dengan pasukannya, Broto Seno dengan pasukan dan semua menjadi kompak jadi satu. Jadi tujuannya mulia sebetulnya gitu. Ya itu seperti iblis. Kan kalau pemimpin itu di dalam hati dan pikirannya itu penuh rakyat. Sehingga dia tidak sempat mikir dirinya Karena di dalam hati dan pikirannya itu sibuk rakyat, rakyat, rakyat, rakyat nah, Mungkin Pak SBY itu penuh SBY ya di dalam dirinya Bukan penuh rakyat Oke kita tahan dulu di situ